Selecciona l'opció Add New, Add Entry Manually. S'obrirà una pantalla on hauràs d'emplenar diferents camps d'informació. Una forma d'incorporar aquesta informació és a través del DOI. Si l'introdueixes a la primera casella, s'incorporaran automàticament les dades descriptives del document. Finalitzo l'operació fent clic al botó Add Entry. També ho pots fer introduint les dades de forma manual. En aquest desplegable tria el tipus de document, article de revista, llibre, capítol de llibre, etc. En funció del tipus de document que seleccionis, apareixeran uns camps determinats. En el cas d'un article de revista, hauràs d'emplenar el títol de l'article, l'autor o autors, títol de la revista, data de publicació, pàgines, volum i número si n'hi ha. Finalitza l'operació fent clic al botó Add Entry.